وقعت السبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد جحيمهم وسيهرب البقية كالجرذان أعيد التلقيط وقعت السبايك القدرة الخارقة غير جاهزة آخر لاعب باق سأجعل الدخان يعمي A, it's A. do? yes, back يعني آخر لاعب باق. زرعت السبايك لست مجرد ظل أحتاج مساعدة سقطت السبايك في بي زرعت السبايك سقطت المعالجة لاعب باق اجعلوهم يتوسلون الجدار السام لا مهرب مني حلفائي آه، عليكم الهرب سقطت السبايك في بي هنا السمو ترتفع تبقت ثلاثون ثانية احذروا تبقى عدو واحد لأجلك رصدت السبايك في بي تبقت عشر ثوان سنشق طريقنا وسنعود إلى النور that you can buy آخر لاعب باق شافهم بالعمى هنا أقمت الجدار احذروا رصد عدو لا أهمية لك سقطت ال spike ال spike هنا لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية You got TP, you got TP. Good. تبقت عشر ثوان Nice drop. بيننا آه أحسنت صنعا يا صديقي حان وقت التفجير عن طريقي زرعت السبايك جار جار حسب الرؤية آه. آخر لاعب باقي خرج الروبوت المتفجر رصد عدو في زرعت أه. استعدوا لنيران الجحيم آخر لاعب باق انفجري أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر Kirby. الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء أعيد تلقيني هنا احذروا أقمت الجدار لا مهرب مني آه! think they go to B. يا لها من ميتة. آه عليكم الهرب. زرعت السبايك. عدو واحد أعيد التلقيم خسارة أحب الانفجارات آخر جولة قبل التبديل Can you bite sage? like TV. لاعب باق زرعت السبايك تبقى عدو واحد كان يجب التدرب أكثر الجبهات ترى تخلص من هذا الشعور يا أومن أعيد التلقيم أعيد التلقيم رصد عدو إيه؟ في A تبقت 30 ثانية ظلال متحركة تبقت عشر ثوان نايس استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال سقطت السبايك في اي اختفي سبق عدو واحد back, guys. Come back. سوف أسترد ما يخصني. حاول مجاراتي متحركة لما نشر الزائر واحد ازرعوا كان لا احد يتغلب على نايس حسنا يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية أحتاج آخر لاعب باق ليسوا سوى مجرد حشرات Hey, you go to A, we go to B. We plant there. No guy. سوف أصبح كابوسهم ظلال متحركة Let's move to A. بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها العمى إطلاق الكرة السامة قتل حامل ال spike سقطت ال spike في A تبدد السم سقط واحد آخر لاعب باق نقطة الفوز سيكون الموت مصيركم إذا فقدتم التركيز يمكنكم تنفس الصعداء عندما ينتهي بحرك تم نشر الساتر استعدوا لنيران الجحيم سقطت السبايك في بي أعيد تلقيم سلاح هنا آخر لاعب باقي فاز المدافعون